Hei, um, vreau să-ți improvizez astăzi despre a servi. M-a inspirat John Maxwell, care, uh, a cărui idee o să o împrumut și eu. Um, de cele mai multe ori în viața mea, pentru mine, um, în trecut, a servi a fost a fi sluga cuiva, a slugărnici pe cineva sau ceva. Uh, După, ieri l-am ascultat pe John Maxwell într-un video și am avut o revelație. <clears throat> El spune că un adevărat lider uh, nu este cel care urcă uh, pe calea, pe scara succesului, ci cel care coboară și servește pe ceilalți. Și am zis, wow, chiar așa. Apoi mi-am adus aminte că um, a servi pe celălalt și a coborâ uh, o scară către celălalt, este de fapt a te smeri și este total diferit de a te umili. Pentru tine, ce înseamnă a servi? Ceau!